これは下界に落ちてしまった天使の僕をある勇敢な二人の冒険者が救ってくれた物語のはずだったのになんでいきなりこんなお店に行くんですかいやいやいやいやいやいやいやいや待ってください僕そんなところ行ったこともというかしたことも なんだ初めてか少年俺たちはなあらゆる種族とエッチするためにありとあらゆる場所に冒険に行くんだジャングル海底砂漠雪山ダンジョンそこに可愛い子がいるなら展開でも魔界でも俺たちは行くえー、テレビアニメ「異種族レビュアーズ」 2020年1月11日から放送開始ありがとうございましたまた来てにゃはあやってしまったありとあらゆることを全部